dalan ini jalan gue ini sopo tuh ya ya beda enggak sopo ini ki Duh, lah ini resi ono sudah bersih resi cuh ya dua tuh be masa Allah ini gue belanja seminggu cukup ora toh ini ki gue belanja seminggu cukup ora belanja seminggu cukup ora ini ki kimcil ada we Nanti mas. Halo guys, nyambut kiai guys. Mau apa lagi? Jalan nih, jalan ini, jalan jalan nih. Ya. Ah. Uh, horor. Kali kali. Kali. Di iya, kali ku diwae sih. Saya alami. Kali ini kita saya alami. Jalan ini sih horor guys. Daerah Penghenti ya. Song Bajul, Song Bajul ini daerah Song Bajul. ini sampai gung sarapan gitu. semangat kerja alhamdulillah di musim corona ini diwenehi rezeki kan lomboknya nyambut gawe jadi kudu disyukuri ini jalan alhamdulillah untuk penak semangat bekerja karena kita bukan penikmat harta orang tua nah. harga diri laki-laki adalah bekerja ya guys mau saya guys dan awas lu lu lu lu dijas hmm sih Ki, hmm, hmm, setengah kilo enak iki. Tambah wes yo tumpahkan. Ki, wes Heeh. Guys, uh. Hmm, mantap wah hmm. wes toh. pedes-pedes iki cek pedes uripmu lah piye enggak ya muga-muga sing delok iki ya menikmati iki anune kaya ngene iki manganane ning desa iki ngene lho bang, mangan seadanya lawe ya iki di di sela-sela nyambut gawe mau Bogor mampir sini makan siang ben semangat lah nyambut gawe kira buka ini pun iya iya dibuka tidak apa dari dadah ini gini oh segala cek turah wakil enggak aku sih itu dia Gone cek turah wakil lur, gak tek seneng mangan iki. Iki gue make duit mangan nggak ada durian Mbok dhisik sayure tumpah nih ya. Timpuh hijau-hijau antara suket sampai sayur teranan <laughs> sedak cetho es pangan ngono Yuh pedesnya kayak apa ini? Hmm. Tapi ndak apa-apa ndak dadi nopo musim-musim corona ini makan pedes-pedes malah enak sehat iki bakwan nang tongkol nang tongkol nang eh ambune ngisor kamu tongkol ya gawe tongkol ini arani tongkol tapi lah wong get-get lah ini iwak teri nah, Asli. Iya. Ngene iki hmm. tongkol. Tongkole eh iki bayi tongkol tugel separo ben babar. Yes. Jalali ndonga dhisik. Bismillah. Allahumma ahya wa bismika hamut. Ya ora tau ndonga we manmu. Wes lur, mangan dhisik ya. Tak mangan dulu. Weh. Nah, pedes ora, Nah. Enggak, malam. Hmm? Enggak. Enggak pedes? enggak sambel sak mau mau enak seprapat lu ini enggak pedes aku he? enggak pedes aku apa yang kegawa kanan? akhirnya pedesnya e lopo enggak kerasa ya <laughs> wes Hmm, yes. kananku ngono ya. Ngono sik lur, mangan sik.